però la crisi econòmica és efectivament un canvi d'època. La crisi econòmica no és deguda a unes males pràctiques financeres que van fer uns especuladors, que també, si hi ha responsables, probablement són ells, no és només deguda a una mala pràctica d'especuladors financers. La crisi econòmica prové d'una mutació del model de desenvolupament. La crisi econòmica prové, la gran mutació que estem vivint, prové d'un canvi profund en les relacions de producció que hem viscut les últimes dècades.